ayting keyin necha kundan beri yotibsiz mana shu yerda bizlarni kelganimizga bir oydan oshdi hmm. sharoit yo'q hmm. mana tualet qurib bergan bu yerda hmm. yetti yuztadan oshiq erkak kishi bor borib ochrat kutib o'tiramiz ayol kishiga to'g'ri keladimi assalomu alaykum mana shu video murojaatimiz bizni kimda kim не только o'zbekiston respublikasi prezidenti не только oliy majlis qo'mitasini e, deputatlari ichki ishlar vazirligi tashqi ishlar vazirligi kimda kim blogerlar eshitib turgan bo'lsa o'zbekiston nomini karlab ko'taryapmiz iltimos sizlardan mana shu kimda kim eshitib kimda kim qaysi blogerlar eshitib turgan bo'lsa sizlardan juda qattiqdan qattiq so'rab qolamiz mana shu videomizni deyarli kerakli joyga yetib borsin iltimos sizlardan biz qachonki ikki so'm pul topsak o'zbekistonga jo'natsak yo yaqinlarimizga ona yurtimizga jo'natsak kerakku mana yerga lekin xor bo'lganda hech kimga kerak emas bizmi bu videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman Zero bu videoda men umuman gapirmayman. Faqatgina o'sha chegaradagi holatni, o'zimizni o'zbek vatandoshlarimiz vatanimizga kira olmayotganini va qiynayotganini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Aziz vatandoshlar, kelinglar bir e, savob ish qilaylik. Hayitda bilasa hayli berish kerak sizlardan hayli iltimos qilaman ya'ni hayli faqatgina pul bilan o'lchamaydi bilasiz bu videoga bir dona like bossangiz kifoya bu like aslida men uchun emas shu o'zbek vatandoshlarimiz videolar yetib borsin tegishli yerlarga ko'rishsin o'shani o'zi menga kifoya o'shaning uchun iltimos qilaman agar malol kelmasa yana majburiy emas albatta malol kelmasa bu videoga bir donadan like bosib albatta video davomida o'z fikringizni kommentariyada qoldirsangiz katta-katta rahmat videoni boshlaymiz Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev. Siz ha o'sha Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, ko'p gapirmayman. O'sha videoda boshqa kirish qilib bermoqchiman. Pastga qarasanglar, podpissasi tugmasi bor. Agar malol kelmasa, erinmasanglar, erikmasanglar o'shani bosib obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Sababi bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi va sizlar uchun ochilgan. Xo'p, aziz vatandoshlar, dastavval shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. chegarada juda ko'plab o'zbek vatandoshlarimiz qolib ketgan. Haligacha olib ketilmadi, olib ket ba'zilarini olib ketdi, ba'zilari hatto o'sha yerda ba'zi videolarda ko'rdim, hatto homilador oilalarimiz o'sha yerlarda tug'ib qo'yishi ham mumkin sababi kuni yaqinlashayotganini gapirib o'tishgan. Xullas ko'p gapirmayman, so'z isboti bilan bo'lish kerak. Sizlarga video lavha qo'yib beraman, oxirigacha ko'ringlar. Va albatta video davomida o'z fikringlarni kommentariyga yozib qoldirishinglarni iltimos qilaman. Marhamat. Ayting keyin necha kundan beri yotibsiz mana shu yerda? Bizlarni kelganimizga bir oydan oshdi. Hmm. Sharoit yo'q. Hmm. Mana tualet qurib bergan bu yerda 700 hmm. tadan oshiq erkak kishi bor. borib ochratib kutib o'tiramiz ayol kishiga to'g'ri keladimi assalomu alaykum mana shu video murojaatimiz bizni kimda kim не только o'zbekiston respublikasi prezidenti не только oliy majlis qo'mitasini e, deputatlari ichki ishlar vazirligi tashqi ishlar vazirligi kimda kim blogerlar eshitib turgan bo'lsa iltimos qilamiz sizlardan mana shu o'zbekiston respublikasida allohga behisob shukur nechta nechta millionlab blogerlar chiqdi o'zbekiston nomini karlab ko'taryapmiz iltimos sizlardan mana shu kimda kim eshitib kimda kim qaysi blogerlar eshitib turgan bo'lsa sizlardan juda qattiqdan qattiq so'rab qolamiz mana shu videomizni deyarli kerakli joyga yetib borsin iltimos sizlardan bitta bitta iltimosimiz biz qachonki ikki so'm pul topsak o'zbekistonga yo'natsak yo yaqinlarimizga ona yurtimizga jo'natsak kerakku mana yerga lekin xor bo'lganda hech kimga kerak emas bizni sizlardan juda qattiq iltimos qilamiz mana bu sharoitda yotganlarimiz ko'ringlar mana mana shu sharoitni kim havas qilib keladi mana shu yerda mana soppa sog' odamlar kelib turib mana shu yerga kasal bo'lyapti kasal topib olyapti nechta беременный ayollar keladi mana sharoit yotishni qarang misol uchun kimni sharoiti kimni puli kimni ishi bo'lsa misol uchun mana shu yerga havas qilib keladimi shu sharoitni kim havas qiladi mana mana yotishni qarang mana shu shu bu yerga borku tavba qilib joyi kelsa o'zbekistonda hayvon yotmaydi borku odam o'zini o'zi o'zbekman deb karillab borku o'zbekligini o'zbekligimiz ko'tarib yurishga даже orqib qolyapmiz borku mana yer yurishga borku iltimos qilamiz sizdan mana sharoitlarimiz qaranglar ko'ringlar mana mana mana shu yerda o'tyaptiki chet ellardan mollar o'tyapti borku mollar mana mollar o'tirib shunday dalni o'chishlar to'xtab aytyapti man deyapti orqada deyapti mo'l olib ketyapman o'zbekiston respublikasi e просто borku mo'l borku mo'lchalik qadrimiz bo'lmayapti borku odam shunchalik xor bo'ldi borku endi bu o'zbekiston просто o'zbekiston respublikasi biz fuqarosi bo'lib turib shu pasportimiz ko'tarib yurib xor bo'ldik просто bizaga shunchalik mana shu shuncha isnot bo'lyapti bizga yetarli bo'ldi iltimos endi yordam beringlar bizni kimda kim eshitayotgan bo'lsa ichki ishlar vazirligi tashqi ishlar vazirligi deputatlarimiz mana именно migrantlar <clears throat> bilan shug'ullanayotgan iltimos sizlar kimda kim ko'rayotgan bo'lsa bizni eshitdingizlar iltimos sizlardan iloji boricha tezlik bilan iltimos bizlarga foiz qo'yib beringizlar sog' salomat ona yurtimizga o'zbekistonimizga ota onamiz oldiga boraylik iltimos prezidentimiz biz sizga murojaatimiz rossiya respublikasi e, orenburg oblasti buzluk e, rayonidan murojaat murojaatimiz mana shu fuqarolarimiz mana shu yerda biz yotibmizki qirq kundan oshdi bizlarga har kuni mana poyezd keladi ana poyezd keladi misol uchun biz ham sizni tushunamiz prezidentimiz bitta insonsiz sizdan tashqari ham bu yerda million million misol uchun ichki ishlar tashqi ishlar vazirligi bor misol uchun deputatlarimiz bor mana rasulbek rasul, e, rasul qushurboyevlar bor iltimos sizlardan bizni kimki eshitib turgan bo'lsa ko'rib turgan prezident e, prezidentimiz shavkat mirziyoyev miromonovich ya'niki deputatlarimiz sizlardan iltimos mana shu yerda misol uchun vaziyat og'irlar bor kecha kuni bittasini otasi olamdan o'tdi undan oldin bittasini onasi olamdan o'tdi qachonki sizlar misol uchun mana chartres qo'ydilaringiz biz bunga bir narsa demaymiz chartres bu nomiga qo'yildi nomiga nima uchun bu kasallar beremenni ayollar yo'q bu aytilishi beremenni ayollar kasallar uchun qo'yildi lekin bu qonun mana bu yerda ochiqcha mana hayotda bo'layotgan narsa просто biznes bo'lyapti iltimos sal bir xudodan ham qo'rqaylik tepadan bu dunyodan hamma o'tadi hech kim bu dunyoga ustun bo'lmaydi biron marta sal jig'ildon emas mana yerda qiynalayotgan xalqni ham o'ylaylik o'ylaylik mana xalq sharoitini ham ko'raylik qachonki misol uchun kimdir aytyaptiki sog' salomat bo'lsang ishing bo'lsa ishlayvergin ho'p qachon kimni otasi olimni bo'lsa yo onasi olimni bo'lsa keyin borish kerakmi alhamdulillah biz musulmon bo'lib dunyoga keldik to'g'rimi inshaalloh olloh bizni musulmon qilib jonimizni olsin qachonki biz ota onamiz biz xudodan nima uchun tiladi bizani mana shu bir kun oxiri oxirgi kunimga bolam o'z pushti kamarimdan bo'lgan farzandim joyimga qo'ysin degan maqsadda xudodan tiladi ya'ni qachonki biz bu yerda yurib farzandlari kimdir ota onasini qo'ysa kimga alam qilmaydi bu yerda kimga alam bu hayotda misol uchun hech kim pul dunyo dunyodan iborat emasku misol uchun bu yerda hayot odamgarchilikdan iboratku misol uchun qanchalar vatan sog'inchi bu yerda necha yillab yurganlar bor biz ham bir ota onamiz oldiga bir yorug' yuz bilan oldlarida o'tirib biz shoy sherib biz sal bir rohatini ko'rishni istaymiz biz ham biz ham qachonki yo bir ota onamiz bir inson bo'lib bir to'shakka yotgandan keyin yoki bir mana yerdan xudo ko'rsatmasin hech kim hech qanday insonni boshiga solmasin telefon orqali ey falonchi otang yo onang olamdan o'tdi keyin man aka shu sharoitda yotman chegarada yotman degandan keyin bu narsa kimga keragi bor ekan misol uchun mana shu narsani ko'rib turibdi qancha aholi misol uchun bu kulgili joy emas biz biz majbur bo'lganimizda shu narsani talab qilyapmiz mana misol uchun mana shu qirg'iziston fuqarosi misol uchun bu yerga hech hech kim millatparastlik qilmayapti просто ular ham inson bizlar ham inson bularga aytyaptiki prezident saylovi prezident saylovi qo'yilyapti e shunchalik borku даже odamlar iltimos qilib chaqirib olib ketyapti e, iltimos qilib chaqirib olib ketyapti biza mana shu yerga odamlar qaytarib borku mana shu yerga omonlar ustimizdan kulyapti borku omon omon omonlar shunday ustimizdan kulyaptiki aytyaptiki sizlar deyapti своей стране не нужна нам нам нахрен не нужен, на, нахрен нужен, дед. А это вообще, вообще нам позор, вы понимаете? Просто без, без очень быть жида огрнаса, да? А это таки, син, узин, ватанинге керакмасан, бездарге нема керексин, дед. Манеги узбеклар, сіздар, айтап, сіздар, ману, блогурлар, одамлары, ихмаги, шердагилар, кеп, оф китады. Э, манеги просто бір-бірінің гөшіні еп, че, просто шарманды позор болу, ябты, ора, курық гапе шанып, че. Как бітті манеги поиз келе, ябтки, кеген одамлар, манеги курық опке, йо, ілтима, сіздар. Енді, бір салы гені халықтен, ойлайлек. bir xalq sharoitini ham o'ylaylik iltimos odamgarchilik bu dunyoga hamma deputatu hammamiz bu dunyoga ustun bo'lmaymiz hammamiz mana shu kafanga borib ertani kech kiramiz iltimos hammani ham bir orzu niyati bor havasi bor misol uchun не только misol uchun aytyaptiki mana prezidentimiz aytyaptiki kasallar bu yerda Allohga behisob shukur bironta kasalni ko'rmadim. beriminni ayollar bor. Masalan, misol uchun bu beriminni ayollardan Xudo kim biladi? Alloh taqdir insonni deydi taqdirga ishonma. Misol uchun kelgusida bir budishi bir katta katta bir oliy majlis alatasi ishlaydigan kelajak bordi buni bularda nimasida qonida. Kim biladi masalan misol uchun? Yolg'onmi? Yolg'onmi? Misol uchun mana biz mag'rurlanib aytamizki, mana O'zbekiston Respublikasi pasporti deymiz, pasportdan foydalanamizda, pasportini orqasiga yozib qo'yibdiki, bu O'zbekiston fuqarosi har doim haqliki o'z vataniga, o'z yurtiga qaytishga deyapti. Qaytishga misol uchun. Yo, bu misol uchun bizaga qonun aytayaptiki, ko'p-ko'p qonunlar deyapti, daftar qog'ozda qolib. Daji bir xil qonunlarchi daftar qog'ozga tushmay turib yo'q bo'lib ketyapti. Bunga nima deysiz? Bunga nima deysiz? Mana Qobul aka deputat, siz eshitayotgan bo'lsangiz sizdan sobiq deputat Qobul aka iltimos sizdan qilamiz. Mana shu murojaatimizni yetarli joylari qo'yib, iltimos sizdan, mana shu xalqimizni bir vaziyatini tushunib bir yordam qilingizlar, iltimos sizdan. Mana shu yerda 5 ta 6 tasini ota-onasi olamdan o'tgan. Bularni-chi? Mana shu yerda bir kunlik 1 minuti bor-ku. 1 minutini daji tasavvur qila olmaysizlar borku. Tasavvur qila olmaysizlar. Biz ham bilamiz, 5 oy mobaynida sabr qildik. mart oyi bo'ldi mana 5 oy nasib inshaalloh 6 oyim boshlanadi yaqinda 6 oydan beri kasallik vaziyat og'ir vaziyat og'ir vaziyat mana shu pallagacha yaxshi bo'lmagan bundan bu yog'i ham yaxshi bo'lmaydi borku iltimos qilamiz biz ham sog' salomat ota onamizni oldiga mana ko'zi tirikligida biz ham bir diydor g'animat to'yib qolaylik deymiz kimlardir farzandi o'zbekistonda yotib kimlardir aytadiki sizlarni kim majbur qildi yo'q bizni hech kim majbur qilmadi bizlarni hayot o'zimizni o'zimiz majbur qildik o'zimizni o'zimiz majbur qildik to'g'ri kimdir aytadi hech kim hech kimni majbur qilmadi kimdir o'tirib olib turib mana shu nimalarga yozadi tagiga <clears throat> o'zim ham o'qi kommentariyalar yozadi yotib olib sanlarga kim bor dedi ish bor yo'q akalar sizning ishingiz yaxshidir balkim sizni sharoitingiz lekin besh qul barobar emas mana e, kimni yeb ichib kuniga besh ming ikki ming pul topib tursa kimni kim mana e, xor bo'lgisi keladi kimni xor bo'lgisi keladi просто ota ona vatan sog'inchi kimnidir sharoit og'irligidan mana shu yerga kelib turibdi iltimos qilamiz sizdan mana shu xalqni Mana misol uchun bizlarni aytayaptiki, посольство deyapti. Через посольствоga uchrashib gap e, yo'q. Посольство даже ответ qilmayapti. Borka telefonga javob bergisi kelmayapti. Telefonni men 1 oy deganda, 1 oy deganda bitta siyozga tushdim. Bir oy deganda bitta siyozga tushdik. U ham bo'lsa aytdiki, men aytayaptiki, men sendan qiladigan boshqa ishim yo'qmi deyapti. Bu yerga millionta qalb bor, qaysi biring dardingni eshitay deyapti. Millionta qalb. Xo'p, dardini eshitmasa, bu kim kimda shug'ullanadi посольствоda ham bitta inson emas u u ish bo'yicha bitta inson shug'ullanmaydi uni bitta inson aytilishi bo'yicha mingta помощники bor u yerda misol uchun лично bizaga nechtalar telefon qilyapti charterni reysga ketadigan bo'lsang oltmish to'rt ming yetmish ming rubl deyapti biz u pulni qayerdan topamiz hozir hozir yegali nonga zo'r misol uchun misol iltimos sizlardan iltimos e. iltimos sal bir xalqni ham dardini tushunaylik borku mana mana mana Qirg'iziston prezident saylovi deyapsiz. Mana misol uchun ertan endi deputat saylovi, prezident saylovi kerak bo'lsa, shunchalik xalqqa chopasizlar, misol uchun yog'i dedi, uni dedi, xalqni og'zini yopish uchun, nom olish uchun. Iltimos, bir hayotga bir marta bir tik boqib, bir haqiqat tarafi ham bo'laylik, iltimos borku sizlardan. Iltimos. To'g'ri, to'g'ri. Yolg'onmi? Yolg'onmi xalay? Aytinglar, iltimoslar. Mana shu yerda mana shu yerda xor bo'lganlar qancha qiynalganlar bor berminni ayoli bular masalan misol uchun havasdan kelmadi bularni ham oilasi og'ir farzandi bor o'zbekistonda ota onasi bor diydor g'animat ana shuni sog'inyapti misol misol uchun biz ham urush bo'lsa edik bizga pul hayot bo'lsa bo'ldi qolgan kerak emas yo'q alhamdulillah allohga shukur musulmon bo'lib tug'ildik musulmon bo'laylik bizdan hayotda yashashimiz maqsad ona tuproq ota onamiz o'zbekistonimiz aka ukamiz jigar uchun yashaymiz bu hayotdan maqsadimiz shu Maqsad shu. Sizlardan iltimos, biz ham o'ylaymiz. Biz ham misol uchun boyaga havas vaqtida ishladik, pulni ham jo'natdik. Misol uchun O'zbekistonga qanchadan qancha qurilishlar, mashinalarni olyapmiz. Misol uchun bular ham biz o'zimiz misol uchun mana shu nimalarni musofirlar orqasidan bilyapti-ku. Mana yerda studentlar, misol uchun studentlarga ham men nimam yo'q. Studentlar ham inson, studentlar ham toza-kozalarning odami. Masalan, misol uchun dehqonning bolasi ham bitta ikkita bordir, lekin asosiy nimalardagi toza-kozalardagi ular nimalar studentlar bugun murojaat qilyapti ertasiga reys qo'yilyapti charterli sizlarga deyapti 10 kun 15 kun nima bu yerda student значит bo'lmasa kimdir oliy e, nima deydi misol uchun kimdir bir oliy tabaqali bo'lsaki vatanga kerak yo mana bunday xor bo'lsaki mana shunday xor bo'lib o'lib ketaverish kerakmi yo'q ha masalan masalan misol uchun ana shu studentlarni ham o'qitayotgan mana shu ota onasi bor aka ukasi mana shunday xor bo'lib iltimos qilamiz sizlardan mana oliy majlis deputatlari iltimos sizlardan tashqi ishlar ichki ishlar vazirlari iltimos sizlardan mana shu video murojaatimiz sizlarga iltimos tezroq poyezdni qo'yib mana biz ham sog' salomat mana bayram arafasi хотя бы o'zbekistonimizga ona yurtimizga kiraylik borku iltimos bizlar ham qiynalib ketaylik. yordam beringlar Aziz vatandoshlar, videomiz aynan shu yergacha edi. O'ylaymanki, qasr ma'noda siz ham menga o'xshab ta'sirlandingiz. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr. Doim meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan aziz vatandoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizdek yaxshi insonlar bu dunyoda ko'payaversin. Xayr, salomat bo'ling. Turn 遊びろ